бүгін кереметтей ораз бауырымыз көпті жеп көптің батасын алайын деп міне көкпар беріп жатқан жағдай бар ағайындар иә көкпарды асқаннан тасқаннан ешкім бермейді ағайындар міне қырықтың бірі қыдыр жүздің бірі уәли деген міне осында жүрген қалың қазақтың біреуінің дұғасы қабыл болатын болса иншалла осында жүрген әрбір мұсылманның құдай қаласа дұғасы қабыл болады ағайындар әмин деп әрбір жақсылыққа дұға көйді тілектес болып келген ағайындардың қадамдары гүл бітсін құдай қаласа әрбір жақсыларға осындай кереметтей көкпар жұлыс болсын ағайындар бәйгілі төменгі мәреге алғашқы бетасар беташар салымында ердәулет мырзаның атыменен бәйдірек балуан тастар арман арман палуан әлибаның атыменен арман палуан ей бәрекелді жас шабандоз жас жауынгер эй, бәрекелді жас жауынгер атың аты кәне бер беріңіздер шабандозға саған беріңіздер жарайсыңдар тәңірдің аяқтар бар міне міне шабандоз бар бәрекелді атекесін атекесін айтыңыздар алып кетсін келіп сал сал аты еңкей еңкей